hello guys! Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung natapos ko in 3 weeks. Ayan. Ito na yung village uh, ah, cross stitch ko. Bale, mahaba po siya. Ayan. So, patapos. Tapos na pala. Tapos na siya. And, uh, balak ko na siyang uh, uh, i-display and I hope na gustuhan ninyo and this is my <laughs> new uh, finished product ng cross stitch bale makikita nyo yung kabuuan niya bale sala, sa sala or living room siya pwede kasi medyo mahaba siya para siyang ano eh uh, uh, kasing haba ng uh, two uh, double size uh, sofa sofa yan double size po so this is my finished product ayan po ang kabuuan niya makikita niyo po ang ganda po talaga so uh, nag-enjoy po ako sa paggawa nito 3 weeks and 4 days po na nagawa ko to ayan so I hope na nagustuhan nyo and more cross stitch to come thank you please subscribe and share